muxuu yahay xanuunkan macaanku maanu ark qof macaan ka biskooday historiga lama hayo qof macaan ka waxaanu qofka dad kala talinaa cagahooda inay keer gareeyaan waxaa jira waxaa diabetic food care bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal meel kastoo joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeeni fagaaraha su-aalaha toddobaadkan barnaamijkeena fagaaraha su-aalaha waxaa marti noogu ah doctor jaamac maxamed guddoomiyaha xarunta caafimaadka ee rejo diabetes oo ah xarun lagu dabiibo oo dadka la nool xanuunka macaanka waxaana aynu toddobaadkan kaga hadli doonaa isla islamarkaasina aynu ku qaada dhigi doonaa barnaamijkeena xanuunka macaanka khatarta uu leeyahay iyo weliba siyaabaha looga hortegi karo ugu horeyn doctor jaamac soo dhawow ku soo dhawow mm t v walaale aad baad maadsan tahay atar aad baad maadsan tahay eh, shacabkan dhegeysanayana waan salaamayaa eh, aad baad mahadsan tahay sidoo kale mahadsan baan mar kale ku leenahay soo dhawow baan mar kale kuugu celinaynaa ugu horeyn intaynaan barnaamijkeena iyo su-aalahan maganha u gudagelin muxuu yahay xanuunkan macaanku eh, xanuunka macaanku waa xanuun la mida ah xanuunada bini aadan dhaca xanuun yimaada marka nidaamka sonkorta lagu maamulo ama sonkorta lagu xakameeyo ilaahay inoogu talagalay ee qofka caadiga ee sonkorta aan qabin sonkortiisa u hagaajinaya markay kacdana dejinaya markaay dhacdana soo qaadaya nidaamka ilaahay baa ugu talagalay qofka bini aadamka ah marka nidaamkaasa waxaa ku imaanaya khalkhal khalkhal baa ku imaanaya marka qofku markaa waxaa ku dhacaya sonkortiibaa kacaysa dhiiga kadibna safartaas intay ka kacayn aan degeyn ayay noqonayaan qofkii inuu lagu sheego macaan inuu leeyahay marka waa khalkhal si kale khalkhal ku yimaada eh, sistamka caadiga ah, ilaahay qofka biniadanka ugu talagalay sonkorta lagu xakameeyo ama lagu maamulo markuu saasi ku dhacdo qofkii waxay yeelanayaa sonkortiisi inay kacdo uu la dejin kari waayo kadibna ay ka ratibmaan calaamado iyo waxyaalo dhakhaatiirta uu ula imaanayo oo uu ka cabanayo qofku waad mahadsantay doctor jama xanuunka macaanku waa xanuunada iminka bulshadeena soomaalida aadka ugu soo badanaya xanuunkani ma dad gaar oo ku dhacaa jira sida dadka waaweyn dadka yaryar yuu ku dhacaa bal horta xanuunkani walaal xanuunkani waa xanuun inaga keliya maahae mandaqadayna ku noolnahay somalilan ama soomaaliya ama africa waa xanuun caalamka o dhan hadeer ku soo badanaya aada u soo badanaya sababta u badanayana waxa weeye waa cudur la xidhiidha saynu u noolnahay nolosheennii wax badan iska bedeleen saynu u noolnahay inagoo socodkeennu yaryahay inagoo mar walba combyuter iyo maxaanku irahdaa waxyaala noocaas isticmaalayna inagoo cunto aada u fara badan oo sonkor leh mar walba cunayna nolosheennii oo isbeddel ku yimi ayaa loo malaynayaa in cudurkii sonkortii oo aada u soo bato waxaa kaloo loo malaynayaa aqoonta sankorta oo korodhay wacyigelintii oo kordhay oo dadkii markay wax dareemaan markii meelihii goobii caafimaadka tegaya kadibna qofkii sonkortii laga helayo iyo aqoontii sonkorta oo dhakhaatiir ahaan hadeer sidii cudurka loo aqoon jiray ama kore laftigeedu saa-iday oo horumar laga gaadhay arrimahaas oo dhan waxay keenayaan in sonkortii ay badato oo dad fara badan sonkortii lagu sheego yuu ku dhacaa sonkortu ku dhacdaa sonkorta waxay ku dhacaysaa qof walba qof walba wuu u nugul yahay inay ku dhacdo laakiin dad waxaa jira khaas ah oo iyagu u nugul oo mar walba aan dhahno iska warhaya dadkaasi waxaa ka mid ah dadka ehelkoodu leeyahay macaanka haddii qofka hooyadii leedahay haddii aabahii leeyahay haddii walaalihii leeyahay hadduu nin yahay oo carruurtiisu leedahay qofka ehelkiisu leeyahay abtiyaasha adeeradaa dadka ehelkaa ah qofku leeyahy wuu nugulya khasab maaha inuu ku dhaco laakiin wuu u nugulya qofkaas waxa la inuu iska warhayo waxaa u nugul qof walba weyn afartan sano qofkii ka weyn wuu nugul yahay inuu macaan ku dhaco da-du waxay keenaysaa nuglaan waxaa u nugul qofka dadka cudurada leh cudurada qaar leh sida dhiikarka oo kale dufanka oo kale qof kale wuu u nugul yahay inuu ku dhaco waxaa u nugul qofka noloshiisu tahay fadhi badan qofka fadhiga badan oo shaqadiisu tahay fadhi for example waxaa ka mid a ah dadka darawalada ah oo baabuurta wada saacadaha badan baa fadhiya oo baabuur wadaya hadeer oo kale dee gobollada u kala guushaya oo kale dadka xafiisyada ka shaqeeya ee xafiisyada jooga marka waxaa yahahdaa sedentary life style dadka noocaasa ee dhaqdhaqaaqood uu yaryahay way nugul yihiin dadka miisaanka badan culayska badan weliba kuwa caloosha halkan abdominal obesity caloosha halkan qolaa dadka u weyn wuu u nugul yahay inuu ku dhaco gabadhu markay uurka leedahay waxaa jira macaan ku dhaca marka markay ilmaha dhasho macaankeedu caadi buu kusoo noqdaa gabadhaasna way u nugushahay tii caadiga ahayd weyneed inay ku dhacdo marka waxaan oran karaa way badan yihiin waxyaalaha qofka u nuglaya khasab maaha laakiin inuu qofka ku dhaco laakiin dadkaas waxay u baahan yihiin inay iska warhayaan oo marxaladooda ay caafimaad la socdaan ay miisaankooda la dagaalamaan cuntada macaanka yareeyaan sanadkiina mar ama laba jeer goobaha caafimaadka tagaano sokortooda ay eegaan say tahay xaaladda sokortooda way doctor qofku markuu xanuunkii kuba dhacaba ee uu la nooliyay xanuunkan macaanka muddo intee leeg buu la noolaan karaa walaal waa su-aal fiican cudurkan walaale saanu ognahay lagama buskoodo cudur laga buskoonaya maaha waa cudur qofku la noolaaya noloshiisa inta ilaahay u xadiday uu noloshiisa laakiin waxaanu ognahay in uu keeni karo dhibaatooyin qofka ku keeni karaya inuu noloshiisa waktigii soo yareeyo oo qofku uu maaragtay dhib ku keeni karo oo kadibna uu qofku noloshiisii waxayna yihahdaan qofka waxaa laga yaabaa inuu dadka caadiga ah hadda wadankeena oo kale laga yaabaa lixdan meel hadadku gaarhaan laga yaba qof safartali inuu ka yaraado life expectancykiisu inuu soo koob soo koobmo marka taana waxaa keenaya dhibaatooyinka macaanka uu keenayo laakiin qofku hadduu macaanka fahmo macaanka uu fahmo waxa uu yahay uu fahmo sonkortiisa waxaa kicinaya sonkortiisa waxaa kicinaya uu iska ilaaliyo waxa sonkortiisa kicinaya aqoon fiican uu yeesho la siiyo education qofku waxaa laga yaaba inuu macaankiisa maamulo xakameeyo qofkuna dhib aanay ku dhicin marka qofku maanu arag qof macaan ka biskooday hadeer historiga lama hayo qof macaan ka biskooday dadka badanaa waxay u dhintaan macaanka waxayna u dhintaan dhibaatooyin ama cawaaqi xumo ka dhalatay macaanka oo ama wadnaha ah ama xagga maskaxda ah ay dadka badanaaba u dhintaan doctor maadaama noo sheegtay saameynta uu qofka ku yeelanayo iyo ilaa waktiga maadaama iyo xanuun aan laga bogsan karayn bal sidee loo yareyn karaa oo loola tacaali karaa oo loo daweyn karaa eh, waa su-aal aada u fiican walaale number ko walaale waxaa ka ah qofka marka macaanka lagu sheego in qofka la siiyo waxa la yihahdo education macluumaad aqoon eh, sidii uu cudurkan ula jaanqaadi lahaa waxaa jira adduunka brograamo dowlada wadamadan caalamka ah ee horumarka sheegta brograamo ay sameeyeen oo ugu talagaleen qofka macaanka leh wax lagu bari karo saddex brogram baan sheegayaa mid waxay ugu talagen dadka sonkorta nooca eh, nooca labaad leh type twoga noocna brogramna waxay ugu talagaleen labada noocba qofka leh type onka iyo type twoga noocna waxay ugu talagen dadka type ah waa brogaraamo la hubiyey la dul istaagay inay qofkan aqoontiisa kordhinayaan si uu cudurkii ula jaan mid waxaa la yihahdaa desmon desmon program waxaa loogu tala dadka type twoga ah mid waxaa la yihahdaa defni defni waxaa loogu talay dadka type oneka ah midna waxaa la yihahdaa expert program saddexdaa program defniga ah eh, expertka labadaba waa loo isticmaalaa type oneka iyo type twoga marka programs waxay sheegayaan in qofka hubkii u baahnaa aqoontii u baahnaa ayaa la siinaya qofkii qofku wuxuu baahan yahay inuu fahmo macaanku muxuu yahay qofku uma baahna kinin keliya in la siiyo irbad keliya in la siiyo u baahan yahay irbad keliya in la siiyo dawo in la siiyo laakiin waxaa muhiima ah qofka in la siiyo aqoontii inuu education uu helo qofka si guud loo eego aan sonkorta keliya aan la eegine qofkan marxaladihiisa waxaa ku hareereysan si u nool yahay qofkani maskaxdiisu say tahay family support qofka ma haystaa yaa la jooga yaa cunta u kariya yuu la noolyahay ma awoodi karaa dawooyinkan la siinayo inuu iibsan karo cuntooyinka laleeyahay cun ma cuni karayaa cuduro kale qofku ma leeyahay dhibkan oo kale haduu leeyahay colestarol haduu leeyahay oo kale wadna xanuun haduu leeyahay yani qofkii in si guud loo eego kadibna qofkii kadibna la siiyo waxa la yihahdo target target waxaa weeye qofkan la yihahdo okay waxaan rabaa in taargetkaagu sonkortaada saddex bilood soo socoto inuu halkaa gaadho loo sheego cuntooyinka sonkorta ku kicinaya loo sheego loo sheego inuu jimicsado dhaqaaqo waayo hadduu cuntadiisu khaldan tahay jimicsigiisuna khaldan yahay qofku aanu soconayn aanu dhaqdhaqaaqayn xaraka aanu la imaanayn dawadu u shaqayn mayso dawadu haddaad saddex kinin siisid afar kinin siisid irbada siisid waxba ku dadeshid ma shaqaynayso marka waa inaad u sheegtaa qofka saas waa inuu socdaa dhaqaaqa waayo sokortina waxay ku degaysaa xarakada marka horena ha kicinin oo cunto khalad ha cunin marka dambena socoo socod ku deji sonkorta dawaduna markaa way shaqayn ku caawin markaa dawadu marka dawada keligeed haddaad tiraahdo waan isku hadlaynaya waad samartada way xumaanaysa marka dambana way dhib ku keenaysaa way ku cawaraysaa marka sida loo maareeyo waxaa muhiima ah qofka marka educationka la siiyo oo wax loo sheego qofku marka in isaga la imbaawar gareeyo oo isagu marka uu maamulo sankortiisii maadaama uu haysto aqoontii wuxuu u baahnaa kadibna qofku marka uu isagu decisionkii xaaladiisa caafimaad qeyb ka mida uu yahay hadaad adigu qofka qosab tiraahdo ok waxaan samee wax lagaaba wixii aanay shaqayn laakiin waa inuu qofku ka yahay qeyb ka yahay go-aanka xaaladiisa ku jira isaguna marka waxaa patient center approach qofku marxaladan discussion u kala samayn kara waxaa maxaan sameeya waxaa maxaan sameeya kadibna optionada aad siisad adigu haddaa saas saas haysanaysaa kadibna isagu markaa go-aanka u qaataa wuxuu isagu xaaladiisa markuu qiimeeyo noloshiisa qiimeeyo kadibna wixii u fiican isagu markaa u qaato goaankaa soo qaato hmm. eh, doctor kolley eh, mm, goobaha caafimaadkii macaanka lagu baaraa ama imika lagu dabiyo ama lagaga hortagaaba somalilan kusoo badanayaan eh, waxaa kamid a ah xarunta rajo adugu aad aasaastay guddoomiyadaa tahay oo kamid a ah xarumaha ugu waaweyn imika somalilan ka jira ee xanuunkan macaanka lagula tacaalo bal idinku rajo ahaan maxaad qabataan maxaad habnooceed bulshada wacyigelisaan hmm. walaal su-aal fiican weya runtii anagu waxaanu qabanaa dadku markay noo yimaadaan Eh, runtii marka ugu horeysa waxaan siinaa qofka wakti eh, qofka si aan wareysano xaaladiisuna aan ogaano eh, backgroundkiisa aan ogaano iyo main concernkiisa qofka wuxuu ka cabanayo wuxuu ka cabanayo kadibna qofka waxaan u sameynaa baaritaan waxaan rabnaa inaan ogaano qofka xaaladiisa dhikar ma leeyahay sababtiisa ay waxaan rabnaa inaan ogaano dufan ma cudro cuduro kale ma leeyahay kadib markaanu xaaladii si fiican u ogaano qofku qof socon karay ma yahay qofaan socon kar qof socon kara miy ma socon karo xaaladiisa qofkaan qiimeyno kadibna qofka waxaan bilownaa dee macluumaadka aan kuu sheegay educationka ayaanu siinaa waxaanu siinaa wuxuu guriga la aado waayo qofka waa laga yaabaa inuu toban daqiiqo kula joogo tobankaa daqiiqo waxaad u sheegtid in yarbaa buu qaadan karaa muddadaas u kula joogo marka waxaa muhiim qofku inuu wuxuu qaato aad siisid oo uu gurigiisa u qaato oo aad sida websaydo iyo meelo uu ka heli karo macluumaad adiga aan ahayn uu ka heli karo hadduu ingiriis yaqaano hadduu carabi yaqaano hadda adduunka wax walba iska sahal laakiin as resourcekii iyo meeshuu wax ka fahmi lahaa oo barto waxaanu qofka dad kala talinaa cagahooda inay keer garayaan waxaa jira waxaa diabetic food care qofku inuu cagiisa ka warhayo si yihiin waxaan la shaqeyn dhakhaatiirta indhaha oo qof dadka noo yimaado qof walba waxaan u diran dhakhaatiirta indhaha iyagoo noo soo diraan waxaan la soconaa kelyahoodu see yihiin waxaan ogaan karnaa kelyahoodu inay xitaa dhaawac ku socdo weli aan dhibaatadii kelya aanay dhicin laakiin inuu dhaawac ku socdo si aan uga hortagno dhaawacaas inta aan kelyihii aanay xumaan waxaan markaas horta inaan maamulno xakamayno annagoo isticmaalayna dawooyin annagoo isticmaalayna maxaan ku rahdaa cuntooyin kala talinayna iyo annagoo kala talinayna jimicsi qof kala talinayna dadka noo yimaadana intooda badani alxamdulilah waxaan mahay dadka badankooda inay inay marka intaa loo sheego inay waxba iska bedasho noloshooda doctor xanuunkan macaanka midka ku dhacay asiiba caruurta yareer ama dhallinyaradaba midka ku dhaca haweenka waktigai uurka ku jiraan iyo midka asiiba dadka waaweyn ee afartanka sano u dhaaf saddexdaa marxaladood ee uu dadkasa ugu dhacayo midkee daran walaal saddexdooduba waa cudur waxay noqonayaan sonkor bay noqonayaan dabcan nooca oo caruurta ku dhaca qofku de wuxuu baahanya irbad la siiyo maalinta lagu sheego ka yar wey er, marka maalinta la irbad in la siiyo irbadaas waxay u tahay in ilmihii waalidkiisii la aqoontii la baro si qofta dawadiisa u siin lahaa suu cabiri lahaa suu ula socon lahaa xaaladiisa hadhow markuu weynaadana isagu uu qof noqdo dhalinyaro ah oo wax go-aan qaadan karan isagana markaa wax la baro oo loo sheego sonkortii iyo xaaladeedii iyo marka noocaasi waa nooca taiboonka badanaaba faamiliga lama xidhiidho kaasi si si gaaraba u yimaadaa oo dadka laskama dhaxlo kaas caruurta ku dhaca kuwaas kaasi wuxuu kaloo ku fiican yahay qofku markiiba dhakhaatiirta u yimaadaan qoladaasi caruurta yararka ah dadka marka caruurta waxay arkayaanoo eh, xaalad kaadi fara badan isagoo habeenkii kaajaya waxyaalo miisaankii soo dhacaya haraad badan kaadi fara badan kadibna waalidkii wil walbaa geli kadib dhakhaatiir dadka waa la helaya marka kaas markiiba waa la helaa waa la ogaadaa dawadan markiiba loo bilaabaa laakiin noocan type twoga problemka uu leeyahy waxaa weeye dadka weyn ba ku dhacaa badanaaba dadka afartanka iyo meelaha gaarhaya waa la xidhiidhaa xagga dhaxalka oo reerka ayuu ka socdaa badanaaba wuxuu ka socdaa dadka waaweyn kaas waxaa laga yaabaa qofku inaanay ogeyn cudurka ay leeyihin waxa laga yabaa toban sano isagoo qaba shan sano isagoo qaba cudurka aan ogeyn waayo waxa laga yabaa calaamado inuusan lahayn qofka oo dhakhaatiirtiis wax ku xambaaraya inuu yimaado ma jiraan kadib waxa laga yaabaa inuu isagoo ka cabanaya indhaha iyo waxyaalo ka dhashay cawaaqixumadiisa horta ka dhalatay isu dhakhaatiirta ugu tago isagoo ka cabanaya indhihii dhakhaatiirta indhaha ugu tago kadibna la baaro layaa sokor bacdeeda ma ogey sokor yaa ma ogeyn marka noocaasi wuxuu ku xun yahay waxaa laga yaabaa qofku inuu dhibaatadu gaadho wakti hore waayo qofka waxa laga yaba muddo badan uu daba qaadanin cudurka soo qaba waayo laga yaba inay keliyihiisu isagoo xanuunsanaya iyo dhakhaatiirta wadnihiisu isagoo dhibaata dhakhaatiirta u tago kaasuu ku xun yahay laakiin isagu dee erbadu ma baahna marka hore waa nooca isagu kan dumarka gabdhahaas weeye markay uurka leeyihiin hormoonada dhiigga markay gabadh uurka isbedelaya ayuu la xidhiidhaa kadibna gabadhu marka ay dhasho oo ay umusho sonkorteeda caadi ma noqonaysa lakin markaas waxay u tahay in lala socdo oo dhaktar la socdo oo sonkorteeda eh, la eego oo miisaankeeda ay dhinto oo si aanay tii weyneyd ee caadiga aan ugu dhicin aan dhicin marka xaaladooda la ilaaliyo lala socdo ha gabadhaasa eh, dhaktar markuu qofku xanuunkani hayo saameyn meelo jirkiisa ka mid ah oo ku yeelan karo ma jiraan ama xubinta aad isleedahay waa ugu badan tahay oo saameyn uu ku yeelan karaa ha walaale eh, waa su-aal fiican walaale wuxuu ku dhacaa walaale cudurkani jirka oo dhan buu ku dhacaa meelaaan ku dhacayn ma jirto laakiin meelaha ugu badan waxay u kala qaybiyaan laba nooc xiidada yararka ah iyo xiidada waaweyn ee dhiigga qaada marka marka horena wuxuu kusoo hormaa xiidada yaryar xiidada yar waxaan ka wadaa indhaha keliyaha ayuu kusoo hormaraa kuwa caloosha neerfayaasha caloosha waxaa laga yaabaa inuu raggu ay ka cawdaan marka waxaa laga qofku indhaha ka cawaro waxaa laga kelyaha inuu ka cawaro waxaa laga yaabaa inuu caloosha ka qaso waxaa laga yaabaa inuu yeelo dawakhaad ku keeno isagoo dhiigga kontroolka dhiigga khalkhaliya bresharka dhiig khalkhaliya waxaa laga yaabaa inuu raganimada daciifiyo ragga oo kale ay ka cawdaan arrintaas oo kale marka dambena xidada waaweyn buu ku dhacayaa wadnihii oo kale ayuu wadna xanuun buu keenayaa wuxuu keenayaa faalig marka dambena wuxuu keenayaa dhimasho ilaa heerkaas marka ha eh, dhaktar ugu dambeyntii in kuley bulsho badan oo soomaaliya baa xanuunkan la dhibaataysan oo la nool bal dadkaa tale maxaad usoo jeedin lahayd maxaad si usoo jeedin lahayd kuwa iyagu ka badka qaba si ay uga hortagaan xanuunkan eh, dabcan waxaa jira eh, kow waxaa jira walaale waxa la yidhaahdo qofku wuxuu ku ogaan karaa waxa la yidhaahdo qofku inuu ogaan karo khatarta sonkorta ugu jirto u ogaan karaa aniga adigu ogaan karnaa khatarta sonkorta aan ugu jirno maadaama sonkortii ay waalatay oo caalamkii o dhan ka qaylinaya wax la sameeyey nidaam ah qofku inuu ogaan karo khatar intee leegba horta sonkorta ugu jira iska dhaaf inaad leedahay dadkan u nugul inaadan ahayn iyo in kale adiga qofka caadiga ah wuxuu ogaan karaa khatar intee leeg buu ku jira hadduu ogaado khatartiisu inay badan tahay kadib wuxuu baahan yahay in shaybaar laga qaado kadib hata la xidhiiro waa ka hortaga qoladan u nugul iyada oo gaarka aan kugu sheegay ee brogramka u nugul ee dadkii miisaanka badnaa dadkii hilkooda lahaa kuwa noocaas oo kalena waxaybaan iyaguna inay dhakhaatiirta ku xidhnaadaanoo ay bal is eegaan xaaladooda sonkorta waxaa jirta marxalad sonkorta ka horeysa oo layihahda brediabetic qofku marxaladii caadiga ahaydna uu ka baxay marxaladdii sonkortana ma gaadhi wadadiibuu hayaa sonkorta ku gelilahaa marxaladaasoo hore qofka haddii la ogaado waa la caawin karaa waa laga celin karaa waxaa la siin karaa talooyin sonkortiisa u maamulo si aanu khadka u gelin hadduu khadka galo pasaboorti uu galo de waa soo galo laakiin marxaladdaas lagu ogaan karaa waxaa lagu ogaan karaa inuu dhakhaatiirta qo shay baarka saboortiisa lagu ogaan dhiigaysa meesha marayso haddii heerkaa marayso waxaan garan karnaa inuu ku socdo saboorti ku socdo marka wuxuu baahan yahay markaa in lala eh, taliyo oo dee dawooyin haddii loo baahdo la siiyo kadibna dee cudurkii aan sidaa uga badbaado maasajka ugu dambeeya aan diray waxaa weeye eh, waxaynu u baahannahay inaynu eh, soconno waxaynu u baahannahay inaynu dhaqdhaqaaqno waxaynu u baahannahay cuntada sonkorta badan aynu waliba ku seexanayno aynu yarayno cuntooyinka sokorta badan ee aada u cunno ee sokorta soo dejin kara waxaa kamid a ah timirta waxaa kamid a ah malabka waxaa ka mid ah keega buskudka xalwadda kuwaas waan iska wada garan karnaa raashinka faraha badan aynu cunayno inaynu yarayno dadka qaarkood inay adee soomi karaan soomaan sidii nabiga sal alay wasalam inoo sheegay calooshiina saddex meelood ka dhiga meel aada cunto ku shubtaan meelaad hawo ka qaadataan iyo meelaad biyo ka qaadataan waxaynu bilownay inagu inu saddexdii meeloodba aynu cunto ku shubno kadibna aynu ka cabanno cudurro sankor ka jirto dhikar ku jiro arrinta ugu darana cudurkani kenya waxa weeye oo waxyaalaha aan ku sheegay ka duwan qofka wuxuu keenaa cudurkani wax la yihahdo depression moral xumo qofku inuu welwelo cudurka sonkorta marka ama cudurrada qof la nooyahay kale ka welwelo qofku yidhaahdo marxaladeeda maxay ku dambeynaysaa marka waxaasoo dhan waxaad ka badbaadi kartaa inaad marka horena aad sida cudurka iska ilaalisid hadduu kugu dhacana aad talooyin fiican ay aad heshiid si fiicanna cudurkan u jahadid si sonkortaada ay u degto u fiicnaato kadibna dhibaatooyinka faraha badan aan kugu imaan maskaxdaadana ay ku fiicnaato oo maaragtay aadan welwel badan aan kuu imaan n aad baad mahadsan tahay doctor jaamac n daawadayaal barnaamijkeeni fagaaraha su-aalaha toddobaadkan oan kusoo qaadanaynay xanuunka macaanka iyo dhibaatooyinka uu ku hayo bulshada maadaama uu ka mid yahay xanuunada iminka sida gaarka ugu soo badanaya guud ahaanba dunida gaar ahaana bulshada soomaalida intaasi ayaynu kusoo koobaynaa barnaamijkeena faqaraha su-aalaha waxaana marti ugu ahaa doctor jaamaca maxamed guddoomiyaha amaba aan yidhaahdo aasaasaha xarunta rejo diabetes ee kahortaga ama la talinta ama sidoo kale dabiibka xanuunka macanka aad baad doctor umahadsantaywal